Можностите на мобилната лабораторија за животна и работна средина денес се презентираа пред стопанствениците од државата на кои им се потребни услуги од оваа лабораторија. Во рамките на проектот за поврзување на Министерството за образование и наука и бизнис секторот од државата денеска е промовирана оваа лабораторија. На овој настан се поканати представници од бизнис секторот. Значи, ја промовираме лабораторијата за теренската лабораторија за животна и работна средина, во која се сместени група на анализа на, инструменти за анализа на атмосферата микроклиматските услови, нивоата на загадување, значи општо квалитетот на атмосферата во која што живеат и работат луѓето. Лабораторијата веќе подолго време функционира со опремата која што е донација на, на Министерството за образование, односно на владата на Република Македонија и а, имаме поголем број на методи разработено. Лабораторијата веќе функционира во рамките на Универзитетот Гоцелчев повеќе од три години. Покрај истражувањата за бизнис секторот, лабораторијата служи на многу од научниот кадар на Угада за правење на самостојни истражувања кои се и надвор од истражувањата за бизнис секторот. Покрај а, овој дел кој што е поврзан со сервис на индустријата, а, многу а, голем дел од времето користиме, значи кога опремата не е врзана со тие истражувања, а, ја користиме за истражување на некои дополнителни параметри у рамките на научни студии, на изработка на магистерски тези и на докторати и а, едно такво истражување беше истражувањето на нивоата на бучава во Штип, кое траеше околу три години. А, и врз основа на мерењата беа направени дополнителни модели и можем да кажем дека како динамична урбана средина е релативно из, многу изложена с големени нивоа на бучава, посебно у близината на пофреквентните сообраќајници, централниот дел на градот и ги надминува значително дозволените норми за нивоа на бучава. Соработката со бизнис заедницата пак се одвива на завидно ниво, а од бизнис заедницата се задоволни од соработката со УГАДА во делот на лабораториските истражувања вршење мерења на микроклиматски услови во јама, прашност, мерење на метален воздух. Резултатите покажуваат дека условите за работа во рудник се добри. Значи сите микроклиматски услови се во граници на дозволената и запрашеноста е испод МДК, значи испод максимално дозволената концентрација. Од факултетот сме задоволни, имаме добра соработка и ќе продолжиме уште подобро да се Лабораторијата покрај со САСА има соработка и со речиси сите поголеми индустријски капацитети во државата каде има потреба од мерење на квалитетот на работната средина. Јавната презентација на лабораторијата ја организира Министерството за образование и наука во соработка со стопанските комори, а целта на оваа презентација е да се разгледаат сите можности и перспективи за зајакнување на соработката со приватниот сектор.